Вот такая ситуация, друзья. Ну, все распродалось, сейчас с посылками разбираемся. Сейчас у нас э, время 9 часов 25 минут. Уезжаем на новую почту делать отправки. Человек заказал там сало, мясо, вирізки і і голову. От зараз голову покажу, як будемо відправляти по новій почті, як фасуємо на відправку. Він з Хар... ну, в Харків. Якщо ми сьогодні відправимо, він сьогодні вечором її і забере. Ми її заморозили. Ось так виходить. Вон камінь. Повністю заморожена. Нічого я не розрубував, ніде нічого. Чисто От вона повністю заморожена і ми її зараз хорошо в пакет запечатаємо. І її, Його ж сало, що він там, вирізки, сало, ну таке коротше, все. Теж вже запечатано і зараз фасуємо коротше, на відправку. Він її буде забирати, вона буде ще замерша. Яким образом це все відбувається? Зараз будемо показувати вам. Так, у чорний пакет. влізе вона чи ні? Ціна голови у нас 30, да? 35 гривень кілограм. Вона вийшла 9600 чи 9900. Ну, короче, почти 10 килограмм вышла. Если по моему методу считать, получается 10 килограмм умножаем на 2, 20 и на 10, 200 килограмм у ней было. У ней не было 200 килограмм, у ней было 187. Мій метод не завжди срабатывает. Ага, ще й не залазить, маленький. Надо було вухо, по, Давай другий, а потім це вухо пообрізати. це теж маленький. А, ні, це здоровий. Оцей пойдет. О, це якраз отлично. Отак. А людина що? Купила по 35 гривень кілограм. Сьогодні получить наробить вже, я не знаю, сальдісона, що коли не позапікає, а з того сальдісона понаварює. Зробить сальдісон. Один хватить, чи ти в два хочеш. Один хватить, воно нікуди не дінеться. Воно держатиме холод. Можемо ще в той здоровий чи не треба. Потім зверху ящик. А, ящик туди всунемо, а він влізе туди, у той пакет. Ну ладно, ні, то пленки обмотаємо. О, диви як. Диви яка красота. О, пожалуйста. Ось зверху покажи. Як хорошо воно стало. Тепер продовжаємо. Оце ось е, сало його. Все підсолене, все запечатано. Ось отак. Це ми так відправляємо усі, хто отримує у нас, вони всі знають по почті. Отак і печатаємо все в ящички і відправляємо. Ко? Ні, так же ж, отак, хорошо. Диви. Воно ж не буде колдихатися. Оце що? Дві внутрішніх вирізки. Да? Ні, це грудинка. А, грудинка. А де дві внутрішні? А, замерзла. Заморожені. Ось грудинка. Ось дві внутрішніх вирізки, вирізки різника. Печатаємо теж як камінь. Замерзше. І теж так робимо. Вот так вот раз. Дядь Саня уже начал чистить закладушку. И ось сюди, маленьку ось сюди. Там ось, так саме лучше. І оце і все, Да? Да. Все одна у нас посылка. Людина вже повністю розчиталася. Вчора вечором переслала гроші за все ми все поважили віддільно, він на вісах дивився. Ну, Вдома, якщо хоче, переважує, якщо не вірить. Все переважить і убідиться, що все правильно. І Фотографії викидає. Ні, фотографії прям да, на вісах отак кладемо. І скільки воно стоїть, все фоткаємо і відправляємо. І оце так печатаємо. Він усе забере за мерше. Кам... Камнями і забере сьогодні. Може чуть-чуть там, ну навряд би. О, Ну, можна це, правда, отак, оце сюди, а оце типа ось сюди. О, пожалуйста. Ось оце його посилка. Далі, що ми робимо? Картоночки сюди всуну, сюди. Зараз я дам. Давай. Зараз лишні міста, де пустота, повсовуємо такі кордоночки, щоб воно ящик не вминався. Отак. Мы заранее ящички наготавливаем. И на каждый вес, вот допустим, если посылка 2-3 килограмма, маленький ящик. Ось, да, ось уже готово. Ось. Кому це? Кравчук Андрій, Вінниця. Це що він бере? І бікона, і ножик. А, бікон заказав місті з ножиком. Ось отак. Підсолили бікон, ножик не підсалювали просто запечатаний і полетить. Так що Андрюха. І ось посилка комусь, не знаю кому. Зараз, так. Ну, да. Як ось ножик хтось заказав. Вікторія. Фамілія Приліпко. Ну і так, і так Отправляем. Ящик із трамантіном мусатів. Теж ми їх не викидуємо, а щоб кордоночки були ось так уфасовувати. Ось. Отак. І запечатаємо це все. І вже і є ще посилки, в нас, ну вони вже в машині. Віка вже напечатала раніше. Це ми вам показуємо просто такі основні. Ось є. Тепер я беру стрейч. Я думаю, мішок не треба. Воно ж стрейч той самий мішок. О, буде сальдісон. Комусь. Оп, і тепер повертаємо отак. І отак робимо. Сейчас Це А це в нас получає Дмитрий. на дергачі. Ну, дергачі це Харків. Дергачі вже рядом біля Харкова, ну окружна з окружною поворачуєш і дергачі. І тепер укріпляємо чисто сам стрейт. Дивлюсь, де що, то так ще доклею. Пожалуйста. І людина сьогодні забере і вже буде готувати жарити свіжину і готувати собі сальдісон, або може щось друге. Я не знаю, що я не спрашував, що він буде. Ну. І спробуємо всунути у ящик. Це він 100% сьогодні буде жарити вирізки внутрішні. А воно не влізе. А, влізе. Зараз будь там, будь там, не треба. пожалуйста. Ось отак. Отак. І отак. Отправки. І в машині вже там наготовлено. На цьому сюжет наш закінчується. Показали, як ми печатаємо, яким образом це відбувається. Коротше, все показали. Спасибо за внимание. Не забувайте пальчик вверх. Кому не понравилось униз. Или просто подивились та все. Пока.